plašākai auditorijai izskaidrojumu, bet, bet es to tāpēc skaidroju, ka nejaušības šeit nav, tad ir pārdomāts uz kaut ko. Līdz ar to vienkārši es uzskatu, ka Ieva vislabāk pati pastāstīs, bet, bet vienkārši tā, lai būtu priekšties, kādā sakarībā mums tas notiek. Un, un es gribētu ar Olu, bet to ir bišķi iemest, Dio si fermato sotto sopra il governo e andarono sempre le scoperte a Fonsi, la sisca di Covid uh, strade iz uh, notikums. Jo tur ir ļoti loģiski tas, ko saka Ieva, un es pilnīgi atbalstu, man būs tāds par domājumu. Lūdzu, Ieva. Nu jā, mana saules Ieva Brānta, bet es reiz gribētu, gribētu palabot, ka es neesmu politiķis. Jā, viņš jau sauc aktīvistu un juristu. Es, es, es, es nevaru aktīvistu nesaukt, bet es nevaru atrast, ja es man palīdzēšu palīdzēt, palīdzēsiet, tad es labprāt šo vārdu aktīviste nomainīju pret kādu citu. Bet šobrīd, bet šobrīd... Bet tu mums vienkārši esi pirmā sieviete, jau mums ir jūs pirmā sieviete. <laughs> bet katrā eh, gadījumā es mums gribu pateikt jums paldies par uzaicinājumu. Paldies par jūsu atbalstu un jūsu īšķu turēšanu šī procesa eh, pozitīvā iznākšanā. Eh, stāsts ir sekojošs, kā zināms, eh, nedēļa atpakaļ bija pikets, kur faktiski bija divi piketi. Pirmais pikets bija pieteikts par to, lai uh, Nils Ušakovs uzņemtos atbildību, jo um, Rīgas, bū, Rīgas pilsētas būvalde atrodās šobrīd, un arī ne tikai šobrīd, pēc likuma, pēc nolikuma, atrodās jāatbild par savu rīcību, šādi jāsver Ušakovs, Ušakovs kontrolē šīs iestādes darbību, un ņemot vērā šo traģēdiju, kas notika Zolotūdē, kur bojā pār 34 cilvēki, būtiski viņam ir jāatkāpjas, jo viņš netika galā ar to, ar ko viņam būtu jātiek galā. Uh, es biju tajā piketā piedalījos, kur es pieprasīju viņa atkāpšanos, jūs, ka tas būtu godprātīgi un atbildīgi rīcības. Protams, no šī cilvēka sagaidīt atbildīgu rīcību ir ļoti grūti, tāpēc man blakāts apakšā bija balss un vulkāns, kur bija uzzīmēts mūsu balss patīks ar Milušako seju un storītību 54. Manuprāt, šie, šie divi vārdi, esmu balss un vulkāns, izsaka visu par šo cilvēku un droši vien šī šīs plakāts bija pietiekami liels, lai šo kungs viņu pamanītu arī pēc tam, kad pēc piketa mēs būsim mierīgi sēdējām sēžu zālē, uzreiz gribu pabrīdot, pateikt, arī otru pusi noteikti pastāstīšu jums par to, ka um, policija nāca klajā ar nepatiesu informāciju par to, ka es esmu pārkāpusi um, noteikumus, iekšējās kārtības noteikumus. Tas ir stāsts otrā daļa. Pirmā daļa ir tā, ka mēs bijām iekšpusē balkonā vairāki cilvēki, Lielākā daļā bija mazāki plakāti, maz plakāti bija vislielākais, kā apmēram kā tālpēl, kas mums uz sienas ir. Un, e, protams, no tālu šo plakātu ļoti labi varēja redzēt. Un tad, kad Nils Tušako šo plakātu, viņš paņēma savu telefonu, tālpus, ka to, ko sāka rakstīt kolēģiem, kas sēdēja blakus, lai gan nu, nepareiz teikt, ka viņš būtu kolēģis, viņu pirmo reizi redzēja, bet no nu, cilvēks, kas ar mani blakus sēdēs, viņam teica, nu, pēc skaits un tās minūtes, cik tad ātri būs kā kolēģi. Kolēģis atnāca pakoties kādām minūtēm, piecām, sešām. Viņi strauji virzījās tieši uz mani pusi, lai gan priekšā viņiem bija arī citi cilvēki, kas turēja plakātus, bet, nu, man plakāts bija vislielākais. Un um, šī darbība bija vērsta tieši pret mani. Uh, redziet, mēs esam tādi likuma paklausīgi cilvēki. Ja policisti nāk pie mums un saka, izdariet to un to, jūs jau parasti, jā, viss miers izdarāt. Bet es domāju, ka uz to arī tā policisti darbība bija vērsta, bet ņemot vērā to, ka es esmu jurists un zinu, ka viņam ir jāpaskaidro manas izraidīšanas iemesls, ko tieši es esmu pārkāpus. Es uzdevu viņam ļoti mierīgi loģisku jautājumu, cienījumiem policisti, sakiet, ko es esmu pārkāpus, kāpēc man jāiet ārā? Viņš teica, jums ir jāiet ārā, tad, kad jūs iziesiet, es jums patākšu. Jā, bet man vispirms ir jānoskaidro, ko es esmu pārkāpus, ko es esmu izdarījis nepareizi. Es pildu rīkojumu, un tad viņš man paņēma visu krēslu, izstumu uz pusi, un tad no, no tā krēsla man izlauza rokas, izcēla ārā un iznesa tādu kā... Kādēļ es to nedrīkst filmēt? Ja esi ārkārtīgi svarīgs Nu, pa priekšu ir jāpaprast, vai viņa grib, vai nu, viņu filmē arī. Viņa nevajadzētu filmēt tieši tā uzmanību. Es jums varu pateikt. Tas taču ir svarīgi. Paldies, paldies. Nosmērosim. Latvijas kultūras kronikas liecība. Nu, tā balda sapratu. Jā, tu drīz nogalinās. Kā viņi atvēlās. Jā, mums jau tādā gadījumā pievaldās 90. Labāk, bet Laudi, lūdzu, bez aģitācijas, pajautāsim ielai, tu gribi, lai ir filmēt. Es jums pateicu iepriekš sekojoši šī informācija, ko es jums stāstu, ir pieejama arī manā mājaslapā. Ja? Jūs droši varat mājaslapā iet www.nl.cl, ja jūs varat varbūt uzrakstīt uz tāplas, ja kādas mājaslapēs, lai paliek atmiņā. Tur ir pieejama absolūti brīva. Grāmata.cl, mans uzvārds.cl. Un, e, ja gadījumā kāda rodās papildus jautājums, man e-pastā jautājumu, un man e-pasta adrese ir ieva, ieva, Brānis ir kungs. Bet tas, ko es vēlos teikt, ka, protams, policists nespēja paskaidrot savas rīcības motīvus, jo es zinu, un viņš ļoti labi to pašu zina, ka es neesmu neko pārkāpusi. Un, jā, man izlauza rokas un iztumēm faktiski ārā. Bet jūs varat atbildēt uz jautājumu, vai jūs gribētu, lai jūs to vai patīk? Nu, tas jau tika norunāts un atbildi bija mājaslapā, jā, izskatīt. Ņemot vērā, to ir jūs iekšējo kārtību, nedarot, nedarot šīs te vibrācijas. Es domāju, ka lai paliek tā, kā jūs lēmāt, es cienīšu to, ko, ko es esmu, es esmu tādā gadījumā šeit viesis, nevis, nevis kā savādāk. Um, tas, ko es vēlos pateikt, ka Rokas um, priekšlikuma neapšaubām bija pretlikumīga. Um, nākamā dienā policija nāca klajā ar paziņojumu, melīgu paziņojumu, e, Delfos, Krievi, Krievi versijā, par to, ka man ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, man nav sastāvīts administratīvā pārkāpuma. Um, ehm, par to man arī ir dokumenti, par to arī bija atzināts Sājums cilvēktiesību komisijā izsauktais Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, un viņš apliecināja, ka administratīvā lieta ir uzsākta, bet lai būtu jums nu, saprast, eh, ko nozīmē administratīvā lieta uzsākt un ko nozīmē protokols sastādīt. Sastādīt protokols var būt tad, kad ir pārkāpums. Bet administratīvā lieta tiek ierosināta priekš tā, lai noskaidrotu, vai ir pārkāpums. Šobrīd tiek apelēts pie tā, ka es esmu pārkāpus Rīgas domas noteikums, iekšējais kārtības noteikums, kas faktiski ir iekšēja noteikumi un tie uz mani neattiecās. Bet ja arī mēs pieņemsim, ka šie noteikumi uz mani attiecās, noteikumos ir teikts, ka um, jā, es neiegāju, es neiegāju Rīgas domē, es neiegāju pa um, galveno ieju. Es iegāju no manas puses viņiem tāds likts, kur nav uzrakstīts, ka tur tikai dienesti pieeja. Man ievedi mans kolēģis deputāts. Un e, šajos Rīgas e, domas saistošajos noteikumos ir rakstīts, ka cilvēki, kuri tiek ievesti ar Rīgas domas deputātu klātbūtnē, ir tiesīgi neiziet cauri drošības nepieciešamo to kameru, kur viņi ir tīkst to metālu droši. Jā, jā, jā. Un, eh, tas ir saprotams, ka šobrīd tiek vilcināts atzināta laiks. Un, eh, es uzrakstīju vairākus iesniegumus. Kopumā es uzrakstīju piecus iesniegumus par šo jautājumu. Es uzrakstīju vienu iesniegumu Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam uzsākt dienestu pārbaudi. Dienestu pārbaudi ir uzsākta. Es uzrakstīju eh, iesniegumu izvērtēt šo gadījumu no cilvēku tiesību aspekta brīvības vārds un mm, mana vēlme, ko es paudu savu attieksmi. <clears throat> Sēmas cilvēktiesība komisijai jāsaka, ka viņi norādīja visātrāk, jo viņi faktiski izskatīja manu iesniegumu jau uzreiz nākamā nedēļā. Um, protams, ka tur nav jautājumu, ka rezultāts no Sājumas cilvēktiesību komisijas būs pozitīvs, jo gan uh, varam ministrijā, gan uh, um, <coughs> Sājumas juridiskais birojs uh, pauž vienotu atbalstu tam, ka jebkurš vai es, vai jūs, vai divi, vai pieci cilvēki, mēs varam uzvilkt šodien krekliņus un staigāt par īņu uz tiem krekliņiem, varbūt rakstīt deju, kas man garšo kartupēļu. Man nepatīk sājumā. Es mīlu valsts prezidentu. Vienalga. <laughs> Bet, eh, un man tas nav jāsaskaņo. Un šajā gadījumā es varēju brīvi un drīkstēju brīvi atrasties Rīgas domē ar šo plakātu plusi paust. Vēl kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka bija tomēr divi piketi, otrais pikets bija pret dolējušos atsāktos. Šim piketam, uh, otrajam piketam nebija saskaņota um, skaņas pastiprinoša līdzi, līdzekļu izmantošana. E, pašvaldības policija to zināja, bet pašvaldības policija pret viņiem nevērsā. Pašvaldības policija klausīja Ušakovu pavēlēju un vērsās pret tiem klusiem cilvēkiem, kas sēdēja zālē un mierīgi pauda savu nostāju. Tas ir ļoti svarīgi, jo faktiski šobrīd Rīgā, kā es vakar teicu, tiek dibināta valsts valstī. Man saka, ka ir nodibināta, un nu, tādā gadījumā es vēlos teikt, ka, ka tāda šobrīd tiek nostiprināta. Jo, kā mēs zinām, policijai ir jāpilda un jāstrādā tikai saskaņā un atbilstoši likumam. Policijai, policistām ir jābūt vārdam sinonimam <coughs> likuma kalps, bet šajā gadījumā nebija pamatota arī fiziska spēka pielietošana attiecībā pret mani. Un, eh, protams, ka tas ir sodām, tā ir sodām rīcība, ko darīja policists. Un eh, tāpēc arī Saimnes cilvēktiesību komisijā, kad eh, Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam tika jautāts, eh, cik tad ilgs būs laiks nepieciešams dienas izmeklēšanai, viņi pateica likumam noteikto maksimumu – viens mēnesis. Par ko Saimnes komisijā ļoti smējās, kāpēc? Jo bija nākamais jautājums. Tātad jums ir vajadzīgs vesels mēnesis, lai izprasītu pašiem no sevis ierakstus, ko jūs paši veicat Rīgas domē. Veselu mēnesi jums to vajag darīt. Nu, viņi teica, ka jā, tāpēc eh, komisija atgriezīsies pie šī iesnieguma izskatīšanas eh, janvāra sākumā. Trešais iesniegums, ko es uzrakstīju, tas bija tiesības sargs. Ceturtais iesniegums, ko es uzrakstīju, ir pašai Rīgas domē drošības komiteja, ko vada Turlais dāra. Eh, un piektais iesniegums administratīvā, administratīvā tiesā par to, lai atzītu un policistu rīcība var pretiesīt. Interesants fakts arī tas, ka Rīgas domes drošības komitejas priekšstādātājs Turlēks centās noklusēt šo iesniegumu. Nu. Iepriekšējā nedēļā ceturtdien, viņam ir katru ceturtdienu pulkstens vienos sanākšana, un pulkstens vienos es biju atnākusi uz viņu uz, uz sēdi. Deputāti no Nacionālās apvienības un no vienotības paudot man viennozīmīgu atbalstu aicinājām Turlē kungu šo jautājumu par manu iesniegumu izskatīšanu iekļaut darba kārtībā jau tajā ceturtdienā. Par ko interesanti komentāri bija no tā paša sastāvības centra un no gods kalpot Rīgā, ka neviens šo iesniegumu nav redzējis. Respektīvi, priekšstādētājs to iesniegumu saņēma un ielika plaukā savā vai kādā filtrē. Tāpēc mana nākamā rīcība bija tā, ka es aizsūtīju visiem elektroniski atkārtoti visiem deputātiem no šīs komisijas, no šīs komitejas. Un um, nu, tad skatīsimies, kas būs, kas būs rītdien, rītdien būs ceturtdien, atkal būšu pulkstens vienos, bet loģiski šojā šobrīd es neesmu saņēmusi no viņiem eh, nekādu aicinājumu par to, ka tiks skatīts mums īstenībā skaidrs, ka tiks vilcināts laiks, lai sabiedrība aizmirstu, lai sabiedrība neinteresētos un lai tas jautājums kļūtu neatklāts. Bet eh, viņi nebija cerējuši, ka tas cilvēks, pret kuru versi, versīsies šādā veidā, viņi nebija cerējuši, gaidījuši, ka tas cilvēks būs jurists, tas cilvēks būs zinošs, un tas cilvēks jau būs ar kaut kādu nelielu savu pieredzi. Tāpēc šis, eh, šī rīcība noteikti tiks vērtēta vairākās iestādēs. Eh, Kā jau teicu, eh, ir izskanējusi maldīga informācija arī no paš, eh, pašvaldības policijas. Kā zināms, eh, pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks um, ir saskaņas, saskaņas, viņš ir kandidējis, manuprāt, šajās pašvaldības vēlēšanās no, no Godas kalpot Rīgā sarakstā, no saskaņas centra sarakstā. Tā kā mēs varam sagādīt no tās puses divas brīvumus un ne tikai. Tas, kas attiecās uz manis aizraidīšanu no šīs te Rīgas domas ārvis pielietot fizisko spēku attiecībām, to minēja par solidūdas, sabiedrisko solidūdas komisijas uzskatu, ka šī komisija nedrīkst saukties par sabiedrisko, jo vārds sabiedrisks eh, tomēr var tikt izmantots tajā gadījumā, ja cilvēkam ir sabiedrības mandāts. Šajā gadījumā komisijas tapšanas um, nodibināšanas process ir metis uz pašu komisiju tik milzīgi lielu ēnu, ka labākais, ko šobrīd komisijas locekļi var darīt, ir atkāpties. Kā jūs atkāpties? Uh, jā, es esmu to dzirdējis savu, savu domu par šo, ko šobrīd saku, es izteicu uh, pulkstens 5 no rīta Facebooka profilā sociālajā, un um, Tam bija liela atsaucība. Un, nu, nezinu, vai, vai manis mudinās, vai arī citi. Es saprotu, ka arī advokāts Lugdens, vai kā viņam tas pareizs uzvārds, lai neaizvainot cilvēku. Viņš arī ir pieteicis šo pašu lūgumu atkāpties. Un bija man arī Twitterī saruna ar pašu Inesu Boiku par to, kā es eh, izteicu savu domu, ka labākais, ko šobrīd, tas, ka komisija ir vajadzīga, tas ir skaidrs. Viņi ir vajadzīgi. Traģēdijas cēlonis ir jāizspēta. Jāizspēta ne tikai cēlonis, jāizspēta arī valsts iestāžu un pašvaldības iestāžu darbību attiecībā uz cietušiem. Jo mēs neesam gatavi un nebijām, un nekad vai būsim, ja neanalizēsim šo situāciju, kā rīkoties šajā situācijā, kad naudas līdzekļi ir saziedoti, bet cietušie vairs joprojām nav precīzi zināms un apzinātas viņa vajadzības nav. Bet tas, ko šobrīd vajadzētu izdarīt komisijas locekļiem, noteikti atkāpties, atvainoties, atzīt kļūdu un pateikt, jā, esam kļūdījušies, lūdzu, atvainojiet. Mēs dodam iespēju citiem nāk sabiedrības vārdā un izmeklē šos traģēdijas cēloņus. Bet eh, vai pietiks drosmes? Cerams, ka jā, Kažotiņš parādīja pozitīvu piemēru, ka viņš spēja vainoties sabiedrībai, kas ir svarīgi un vajadzīgi. Jo, ja mēs runājam par sabiedrisko komisiju, kas izmeklēs un sniegs tiksam apzinumu šajā gadījumā vārdam tiksamu, šajā gadījumā vārdam tiksamu īpašs svars, Jo, lai vai kāds būtu atzinums, ja sabiedrība tam neticēs, tad komisija nesasniegs savus mērķus. Nu, mēs, eh, protams, viņš apkārtā ir apkārtā. Tā jau Dante zini, mums ir pieņemts tā, ka tu uzklausi to, kas ziņo, un pēc tam ir jautājumi. Lūdzu, lūdzu, turpiniet. Nu, visi no savas puses. Nu, es runāju, es lūdzu pa jautājumiem. Andi, nevis pirms pēc tam neko. Nu, jā, gribēju, tad ir ļoti prātīgi, tas tur teikt, tā summa, vienīgā summa atbilst tie 3000, ja pat tāds nespēja pieskaitīt. Tad, tad ļoti būtiski tā summa. Manā rīcībā ir, ir šī tāme, un tāmes punkts numur 20. Um, ir ekspertu atlīdzība, tātad ekspertu atzinums sastāda 3540 lauku. No visas tās milzīgās no visas, eh, summas, no visas summas, kas tiek pieprasīta, tie ir 12000 lauku, tad tikai 3540 ir ekspertu atzinuma paredzētās summas. Pārējās summas ir par telefonu izmaksām, nevis tikai izmaksām, bet jaunu telefonu iegādi, leši, eh, datori, papīra, eh, smalcinātāji. Jā, varbūt tādā zemējās, lūk, ne, Edgara, lūdzu. Man jautājums, ka jums tur uzbrukumēt neviens savajā nebija labs? Ziniet, eh, neviens nebija paredzējis, ka policists, un neviens nebija gaidījis absolūti. Tas notika tā, tik valdonīgi, tik nepārprotami asi. Eh, neviens nevarēja paspēt norādīt. Un, nu, saprotiet, jā, arī, protams, blakus bija, bet arī tie sēdēja mēmi un nevarēja saprast, kas notiek, jo katru dienu tu neredzi tik spārīgi pretīs. Jā, tāpēc jau atbildējām. Jūs pateicāt arī, ka Rīgā tiek noticināt valsts valstī, tas bija ļoti interesanti. Varbūt es atvaļu. Jautājums ir, eh, kā mēs mēs tagad arī mēģinam nodibināt latviešu valsti, <laughs> Latvijas valstī, ja? lai mēs varētu savā vietā, savā, savā veidā latvisko dzīves ziņu uh, reanimēt bez mazvai, ja? valsts apvaļātā vēlāk, bet nu vismaz savā, savā kopienā sākt. Un jautājums tad jums būtu, cik jūs domājat ir tās valstis Latvijā, cik jūs esat pamanījusi? Nu? tādas, kas nu, ir. Noteikti tas, ka centrs nostiprina savas pozīcijas, tas, ko mēs šobrīd varam izdarīt, mēs nevaram šodien nodibināt, mums ir jānostiprina. Tas, kas mums ir, mums ir jānostiprina. Mūsu pamati un cilvēki, kas kalpo mūsu pamatiem un uztur šos pamatus, viņiem trūkst spēka. Un tāpēc mums, es uzskatu, katram cilvēkam ir jāvēlta sevi sabiedrībā. Es saprotu, ka skan pavisam tik ļoti jocīgi un varbūt eh, no, no kāda sapņa, bet eh, ja mēs katrs, ja mēs katrs veltītu savam pilsoniskajam pienākumam pusstundu un pasāstītu kaimiņam, kaimiņienai, draugam vai draudzinai, par to, to vai to vai to, un izdarīt to, to un to un to, un ar savu piemēru mēs parādītu, kā mēs, ko mēs un kā, un kā mēs un ko mēs darām, mēs kļūtu stiprāki. Um, Sastiņas centra rīcībā, protams, ir liela nauda, un nav noslēpums, ka viņi saņem naudas finansējumu regulāro, un uh, nav noslēpums arī tas, ka rīznieku, nerīznieku biļetes. Starp citu, arī tā ir mana aktivitāte, kur es pieteicu, ka um, biļešu cenai jābūt vienotāji, ka nedrīkst dalīt un nodalīt Rīgu no lauka un nebūs lauku, kā mēs vispār valsts, nebūs Rīgas. Uh, ah, un mēs tikai padziļināsim lauku reģionu nabadzību. Tā nedrīkst darīt. Um, tāpēc, um, bet redzat, neskatoties uz to, ka šie noteikumi, kurus viņš ir izdomājis, Par šiem noteikumiem vēl nav sniegta vara ministrijas atzinums, vēl nav sniegts. <clears throat> Bet viņam jau ir gāze grīdā, viņš ir izsniedz rīznieku kartas lai gan mm. tie noteikti vēl nav stājušies spēkā. Paldies, kāda jautājuma, bet nu jau viss ir izsmeļoši pateicis. Vēl jautājumu, vēl tu, tu paši jautājumu turpināt, jo mums nav tā sajūta, ka mums ir tā valsts, mums ir tā sajūta, ka mums ir noteikts tā valsts. Mums ja? jāsaprot, ka mēs esam saimnieki un valsts mums Jā, ir. mēs mēģinām tagad uz tieši tā, nesaukt viens otru pa kungu un kungu, bet par saimnieks un saimnieku, jā, tā vēl labāk. Bet, ja mēs varētu arī saprast, un jūs ļoti labi pateicāt, viņiem ir viena līdzekļa nauda. A, kāpēc mums, latviešiem, nav, nu, mēs esam burtiski pliki, mums pat nav telpas, kur pulcēties, ja? Un, un, un kā jūs redzat, un kā mēs varētu to jautājumu izdarīt? Kā, nu, kā, nu, kā tas var būt, ka latvieši Latvijā ir pliki, ja? Un mums latvieši nevienmēr, pat nav, pat nav latviešu biedrībā iespējams. centrs, es domāju, daudz klikāks, ka mums daudz klikāks. Bet mēs neesam partija, mēs esam latvieši. Varbūt, ka pārās dāmas, mēs varētu to jautāt. Mums metodi ir tā, mums ir sapulces jautājums tik uzdodas, kā ir atkal atbildes. Es domāju, ka saskaņas centrs paši slikti un nabagi, un tāpēc viņi arī soda naudu gan no Rīgas satiksmes, gan pieņem naudu un, nu, un, nu, pieņem un meklē naudu, naudas līdzekļus no saviem cilvēkiem, kurus viņi iebīda amatos, un, un tā arī tiek konkrēti teikts. Tu būsi tur, tu pildīsi man vienalga, kā, dari un vādi, kā tu gribi, 2000 mēnesī tev partijas kontā jāiet. Eh, diemžēl, bet godīga rīcība nevienmēr nes augļus. Bet ne uzreiz, nevienmēr uzreiz nes augļus. Un eh, mēs esam godīgi tauta. Un tas, par ko mums jācīnās, mums jācīnās par to, lai ar savu, godību, ar savu godīgumu mēs spējam ne tikai noturēt, bet arī nopelnīt, uzturēt un nepārkāpt sev un nenodot sevi. Vēl bija divi jautājumi, vai tu būtu džentlmenis un vajadzēja zābu priekš Irēnu un pēc tam man... Um, es domāju, ka pateiktā no vēstule ļoti īsi, jā, un es gribētu viņai iebilst, jā, ka nevajag runa, ka saskaņas centra. Iet šobrīd runa par to, mēs zinām, ka re un re ir sasiets ar, ar vienotību, un viss mūsu kliķivārds ir patiesībā, ja jūs runājat par valsts, ka mēs šobrīd, eh, mums tur nezin, kas ir, un un viņi ir pliki, ja, tad mēs esam tikpat pliki kā baznīcas žurkas. Ja. Eh, un es tomēr domāju, man tur ir par likumu un par, tieši par šo tēmu mazliet. Vai nevarētu eh, kaut kādā brīdī to, eh, teiksim, nosīt, jo es saprotu, ka mēs cīnāmies, bet mums kaut kā jācīnās par konkrētām lietām, ja? Ne, mm. nevis, teiksim, no pret uz, mēs kaut kā cīnāmies pret vienu kaut ko vai to kaut ko, mums ir kaut kā saskanīgi jāizdomā, kā mēs to darīsim. Tā kā jautājums ir garš, mēģina kaut ko teikt, un tu nolasēji savu tekstu. Tas, ko es gribētu teikt, ka nedrīkst tā teikt, ka Zolitovas traģēdija bija laba, un neapšaubām bija slikta, šausmīga, briesmīga, nedod Dievs pieredzēt to vēlreiz. Bet tas, ko viņi mums parādīja, ka mēs spējam pārkāpt par kādām savām nedaudz varbūt iedomīgām lietām, bet rīkoties vienu vienotiem. Uh, un līdzīgi, līdzīgi es neesmu nevienotības, ne Nacionālās apvienības piekritē, un es jau teicu, ka uh, partijām ar mūsu nosaukumiem un mūsu uh, valstī, diemžēl, ir tikai nosaukums un nav satura. Bet uh, tajā dienā, kad man izmeta ārā no Rīgas domas ar, ar visiem, uh, ar visiem spēku, Es biju pārsteigta, patīkami pārsteigta, ka vienotība un nacionāla apvienība absolūti vienoti rīkojās par to pieprasot momentālu pārtraukumu. Viņi pār galvai pār kaklam skrēja pie tā policista, bruka viņam virsū. Jā, protams, jā, mēs, eh, jā, mēs, protams, varam runāt par to, ka nu, šeit saskārā tās intereses, viņa intereses un manas intereses, jā, redzies tā sanāca par to, un viņa atbalsta to manu darbību, kas esmu par to, lai viņš atkāptos un redz man izpildīt. Jā, varam runāt, bet viņu rīcība bija vienota. Viņi iepriekš to, ne, to neviens nebija paredzējis, ka tā sanāks, bet viņu rīcība tajā bija vienota. Un tad, kad šādas, šādas zelotības traģēdijā mūsu rīcība bija vienota. Valsts un pašvaldības iestāžu rīcība bija nekāda, bet mūsu rīcība, mēs paši spējām norganizēt skaldas krīzes centrs, mēs norganizējām psiholoģisko palīdzību. Vēl kāds norganizēja siltas tējas, kāds norganizēja beigtu staigas pārtiku. Mēs esam spēks arī bez šīs kausa, kas, kas faktiski ir nacionālajā reizē. Jā. Tas bija tas, ko es gribēju izsaka viņu par to. Paldies. Vārkā jautājumu par to. Nu, paldies, ka pastāstīju. Un es teiktu arī paldies par šo rīcību. Tā kā tās lietas beigās vēl pateiksim arī to, protams. Pagaidām stāstījumu biedrība savās runas ir sapulcēs un pilnsapulcē tieši par to ir strādājuši šogad. Logika secinājumi sakojošie pie stratēģijas un taktikas, kas varbūt nav piedalījušies un tev pašai. Mēs pilnīgi to atbalstam. Es domāju, uz 8. janvāra arī sagatavosim savu attieksmi. Bet šeit ir sakojoši ka visaugstākā ideja neapšaubāmām tiesībām un taisnībai nav nozīmes, ja to neatbalsta fiziski vārdi. Tātad mēs esam ceļš, konkrēti manā tavu pieredzi, tu esi cīnīsies ar aktīvu cīņas metodi. Tu, nu, sākumā, ko jau mums teica mobilā komandieris jautāja Edgars, tātad eh, sākumā nebija tas atbalsts, bet vēlāk vienojās. Mums ir pieņemts tā uz šo aktīvo cīņu, ka biedrībai jābūt tādam spēkam, kas ierodās dažu minūšu laikā, stundas laikā vairāk tāds mobils spēks, mobils punkts, kur vienkārši atbrauc atbalstīts sabiedrības. Un tāds tiek veidots, tāds jau sen bija cerēts, un tas ir ļoti noderīgi. Kas šeit vēl ko biedrība ir iepriekš jau secinājusi? Ir kādi trīs secinājumi. Un pirms secinājumiem vēl par kodarbību. Mums ir vairākām organizācijām kodarbība, nu jau tuvojās desmit šīm organizācijām. Ehm, latviešu juristu biedrība ir tā. Ja jūs tās pazīstam, varam sapazīties, ir Māris Bērziņš vadītājs, un viņi arī grib, lai mēs sadarbotos kopā kopdarbībā. Un tieši tas ir tas, ko latviešu juristiem būtu iespēja. Mums arī veidojas juristu komisija, ar kuru vēlēs, iznāk laika, tad arī tā strādāt šeit sirdsmēm ir tā. Tātad viens, ka cīņā jābūt atbalstam vismaz no vienas valdošu partijas. Šoreiz tā iznāca, ka tev bija uzreiz atbalstu divām. Ja tā sagadītos ar cīņā, ka nav ne no vienas, tad būtu tā kā 92. 3. gadā Rīgas Latviešu biedrībā pie varas bija absolūti padomu varu un nebija neviens spēks. Zemesārds, kas ienāca atbalstīt, tos izmet ārā. Aizsār, kas ienāca atbalstīt, tos izmet ārā. Tā kā no tās, nu, no padomu varas nebija ko cerēt. Un nu, tagad no postpadomu laikmeta ir tomēr jāatrod kāda sadarbība, un ļoti labi, ka jau tas ir izveidojies, brīnišķīgi, ka tev jau atbalsta Rīgā, lūk, tavu cīņu, kur ir arī mūsu kopēja cīņa, atbalsta šīs divas partijas. Otrais, jābūt mobilai vienībai atbalstīt cīņu, to jau teicu. Un trešais, pa jūras apvienību, ko Latvijas bērniņš arī teica. Mums ir šajā sakarībā, ko tu teici, un kas šeit bija jautājumos, Mums ir izstrādāts fundamentāls darbs, tas ir satversmes pārkārtumi. Un te ir atbildi uz to, bet ja kāds cits atbildes ar gatavojumu, bet nerunājiet rakstu, bet rakstu. Ir atbildi uz to, ko šeit teicāt. Okupanti neuzskata, ka šī ir viņu valsts. Protams, ka šī nav viņu valsts. Viņi ir piederīgi Krievijas impērijai, viņu valsts ir aiz zilums. Latvieši nevar pie labākās gribas uzskatīt, ka šī ir viņu valsts jo šeit ir 500 tūkstoši oktāni un notiek satversmes pārkāpumi. 13 visrupjākie kvadrants, jebkurš jurists, kurš drīkst to publiski teikt. Bet ir arī viens jurists, kas nu, to nedrīkst ar publiski, arī viņš atzīst un spēcīgs ir. Lūk, tātad tas ir, tas ir mūsu mājaslapā redzams, mēs arī izplatīsim un izplatām ar aicinājumu latviešiem tālzemēm pasaulē. Tas, ko tu šeit teici, tas mums ir sagatavots viss tā lieta, kas šeit ir. Tu vienkārši savu aktīvo dzīvi to pārbaudīji, kā tas viss notiek. Un var uz šī audzes tam ieskatīties. Ja kaut kas ir uzlabojums, ja te jādod nākošā gadā kāds aicinājums, vai kopā strādāsim, ja tas atnākos, mēs atbalstam jebkuru Latviju. Un esam priecīgi, ka varēsim to kaut kopdarbība veikta. Un noslēgumā tiešām Kālis teica, viņš jau šobrīd izgāja, no Latviešu biedrības mēs tātad gatavosim līdz askritam. Mēs nāku šeit mums ir sapulcēt tev atbalstu, un vēl tiksimies uz tam laikam. Un runas vīru sapulces vārdā, delegāts sapulces vārdā, jā, es varu tiešām sirsnīgs paldies par tā cīņu, un tā ir ļoti skaisti vērtīga cīņa. Mēs arī cīnīsim. Te ar mums ir organizācija, kas nav cīņas organizācija, bet mums atsevišķi pārvaldes, atsevišķi komisijas, kas to varēs izdarīt. Varbūt tur valdi tajā stūrī eh, var vēl iekārtot, lai tu nāc pie galva. Vai lūdzu? Paldies. Nu, lūk, tad ar šo mēs varam šo ievadu pabeigt. Un lai nebūtu, varbūt jātiek uz vēlāku laiku, Irēna ļoti gribēja. Nē, nevis es gribēju. Es tu gribēji tagad iet vēlāk. Tu vari tagad uzreiz. Man, man, es vispār negribu. Es gribu pateikt tikai vienu. Man žēl, ka tā, viņi vienojās tikai tāpēc, ka viņi kasās viens ar otru. Un nevis tāpēc, ka viņi aizstāv. Ja viņi tā būtu bijusi ar plakātu pret vienotību, ja, Tā mēs gan redzētu, kas būtu. Tāpēc labi iedomā to vēstuli. Es gribu vienu teikumu tomēr nolasīt to sākumu. Nē, man nepaliks viss atdēļ tev. Jā, Irēna iesniedza vairākus rakstus, kas mums ir jāskatās. Nē, te ir raksts par to, ka es jau... Jā, pat arī nolasīt. Jā, man ir... Nē, Andris nav pieredzējis, mēs neesam domāti. Mēs neesam piknikā, kungi, kad mēs nevaram sarunāties tajā laikā, ka kāds no mums ir gatavojas vai uzstājas. Tad mums būs kālas un tiklis. Nu, tur ir nu, cik... Nu, tu man daudz iedevi. Jā, es tev atdodu visu. Atdodu visu un iet mājām, iedot labi. Es gribētu pateikt skumji vienkārši tas, jo patiesībā man, man iznāk tā, ka tie tagad ir labi un, un šitas ir slikts, bet patiesībā, godīgi sakot, šī vāra kaitē latviešu tautai un eh, visnotaļ tā viena, tā otra. Un es negribētu, ka mēs viņus, eh, godīgi sakot, blogam. Um, tā ir vēstulāta sekretēja, par ko es runāju jau pagājušajā sanākšanā, ka Latviešu biedrības vārdā pieprasām, es no, no to tekstu, jo mēs runājām par to, jā, ja? Uh, pieprasām apturēt reklāmu eņģeļu par Latviju, jo tas degradē valsts pastāviešanas jēgu, proti, tas tā par valsti, kas nerūpējas par bērniem un vecāku gadu gājumu ļaudīm, tas tā par valsti, kas nevar atrast savā caurajā kabatā 40 tūkstošu lapu bērnu invalīdu atstēšanai, Tas devalvē visus cilvēcības kritērijus, zūd valsts un tās pastāvēšanas jēga šādā veidolā. Ir acīm redzot izveidojusies situācija, kad var teikt, esošā vara apdraud latviešu tautas pastāvēšanu. Saimta kā likumdošanas institūcija ir salikusi nepareizs akcents visās tautsēmniecības jomās, sociālās un morāls jomās. Tā nesaudzē nemaz bērns, ne simgaus, par ko liecina arī PVN nodoklis, uz pirmās nepieciešamības pārtiks precēm. Kā zinām, tad šo nodoklu nenosaka Eiropas Savienības regulas. To noteica katra valsts pēc saviem ieskatiem, un Latvijā PVN uz šīm precēm ir nesamierīgi augsts salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ar to es gribēju teikt, ka mums te slavināt e, kādu no tām pie varas esošām partijām, ja, e, tas būtu pilnīgi muļķīgi. Es domāju, ka beidzot tiem, kas 20 pārpa 20 gadi ir uh, faktiski iznīcinājuši visas pamatvērtības, kas ir uh, eh, ar likuma palīdzību mūs uh, dezorganizējuši, ja? un uh, tie kaut kāds savs vārds nevienu es uzskatu, viņiem nevar teikt, nevienu. Uh, šeit es par likumu vēl runāju tālāk, bet tos es tev atdošu. Bet pārējo es devu sakarā citu ar to, ka mēs prasījām jau kultūras vietu dzīves viņai. Jā, paldies. Šeit mazliet ir jāprecizē tas, kas iepriekš skatīts. Slavināšana nenotiek, mēs tik atsaucamies uz to, kad ir tīri politiski, taktiski. Strateģiski nē, bet taktiski ir jāskatās, kā var tomēr ar kādu valdošanu partiju, kur atrast kādus kopējus, kopsakarīgus punktus. Jo citādāk vienkārši mums nav tādas spēki, lai patreiz nonāktu tur, kur mēs varētu noteikt Latvijā. Latvijas likteni kaut reiz vienu stundu mēs varam noteikt. Bet nu, mūsu stratēģijā, kā jau jūs redzējāt uz rakstos, ir, ka organizācija jāaug, jāsasniedz ir eh, kārtīgs biedru skaits, jāmobilizējās, un tad mēs tos mērķus, kas mums ir, sasniegsim. Paldies! Nu tad nākošais vārdu kārtība pie šī. Nu, nu. Es skatos, ka jūs to faktu pastāstījāt un uh, Irēna paplašināja. Ja? Es gribētu vēl paplašināt. Mums ir jāredz tendences globālās, kāpēc tas tā notiek. Um, Nepavēl Leņa kungs un tie, kas sākotnē iedeva izstrādāto jau uh, šo preambulu, uh, iekļaut kristīgās vērtības. Tas, ko Irēna viss uzskaitīja, nāk no tā, ka šobrīd uh, pasaules judaisms transformējās. Kristietība uh, pildīs ļoti konkrētu funkciju na, uh, nabadzības um, teoloģijas slavināšanu, uh, svētā Franciska ceļa popularizēšanu, jo šie bagātais cilvēks zars divi zēni, par kuriem mēs runājam. Viens no austrumiem, viens no rietumiem. Ir uh, izvēlējušies tāda zem Izraēļa vārda uh, apvienot visas tautas. Tādēļ nevajag brīnīties, kas ir globālisms, nevajag brīnīties par šiem te uh, nodokļiem un pabalstu iztrūkumu un uh, nabadzībā dzīšana un latviešu tautas ento tautu aplaupīšanas, jo uh, kristietība tiks izmantot kā nomierināšanas ierocis, ideoloģija, lai mēs pieņemtu ar baudu savu nabadzību, lai mēs dzērtos kumpalās, lai mēs no pēdējām Kāpēkām būtu gatavi atteikties kaut kādu katastrofu brīžos, no mums izspiedīs cilvēcības pēdējās paliekas. Tas ir globālais plāns, tas neatiec tikai uz Latviju, tā iznīcina entās valsts, izņemot Eiropas kodolu. Ja mēs, mēs varam redzēt mūsu kompanjonus, ja, vai tie būs Nacionāla apvienība, protams, ka tā būs Nacionāla apvienība, vismaz daļa no viņiem. Pārējie tie, kas šobrīd kalpo, un es konkrēti minēšu vienoties, kur kalpo rietumcionistiem Ušakovs, viņi nav nabaga, aiz viņiem stāv viss Uškovu naudu. Eh, viņš pārdod šobrīd viesnīcu Bašārinē, kas ir Uškovs sieva, viņš izpārdod eh, Rīgu, vienkārši izpārdod palēto. Uh, viņi eh, mūs nodīs līdz galējai nabadzībai, tas ir viņa plāns, un viņa nāks kā labdara un glābēja. Un pusi latviešu sašķelsies un balsos par viņiem, otru pusi domās par labu un rietumos. Tas pats mums notiek Ukrainā. Tādēļ aizlieciet aiz auss vienkārši, ka šie nodokļi viss ir vērsts uz to, ka mums jau jāsāk pieņemt mūsu nabadzību kā lielākā dievas vērtība, kā tas caur eh, jo, jo pasaules elite sastādīs nelielu daļu. Visiem pārējiem būs šī franciska eh, teoloģiskais vārds paredzēts priekš mūsu nomierināšanas. Bet ko mums darīt? Ko mums darīt? Tāpēc mēs esam sapulcējušies, lai gudri domātu, ko mums darīt un meklēt kompaņons ar skaidru redzējumu, prātu un godu prātu. Un tādēļ viņi bīstās no latviskām vērtībām, ka tur viss ir kārtībā, tur ir vienota filozofija, reliģija un, un, un um, kultūra, jo, ja ir tikai kultūra ielēna, es dzirdēju interesantas versijas jau no Krievijas, viņi smējās, ā, у вас культура, а, понятно, ну это мы уже слышали когда-то, nu, ā, да, у вас культура, tikai uh, braukājot pa Vāciju, uh, sniedzot ļoti interesants intervijas Krievijas uh, politiķi, uh, smejoties jautā, kādā veidā Krievija šobrīd arī sludina kultūras ceļu, kādā veidā jūs piespiedīsiet akceptēt Krievu kultūras ceļu visiem tiem šurkām, kas tur ir sabraukuši. Kādā veidā? Tad jautājumu šo paliek pilnīgi uz atbildēm. Būsim gudri un vērosim notiekošo no jau ar vien glabājošo. Paldies, Ievas Kambar, mūsu ārējā sakas komandas. Piekars ir pirmo reizi, redziet, mums tas līmenis laika augs. Es nevaru daudz šeit aicināt ļoti saprātīgus, gudrus cilvēkus speciāli man izsaraks, kas tuvākā laikā jau uzaicina. Ja mēs paši vēl netiekam savstarpīgi galā, tai runas vīra delegātu sapulcē jāstrādā kā saima. Ar frakcijām, ar komisijām, precīzi. Pārējā laikā var visādi būt. Komisijas tiekās un dara. Bet šeit jāstrādā ļoti augsts klases līmenī. Un pēc tā mēs tiecamies, un tā mēs arī strādājam. Lai katrs, kas atnāk, no nu, tā mums jātiek vismaz dažos mēnešos ir kārtībā, iekšēji. Lai katrs, kas atnāk, redz, ka šeit ir cilvēki, kas pārzina dažādas sfēras un precīzi dod atbildes uz visiem jautājumiem. Vai ir joprojām uztur to jautājumu par etniku? ka te iet runa par kultūru, ja? par ekonomiku mēs runājam 23 gadus, par kultūru mums beidzot jāsāk runāt. Tādā sakarā. Jā, paldies. Tātad Irēna eh, Saprovska dzīves ziņas eh, komisija veido, vairāk mums ir pa dzīves ziņu cilvēki. Biedrībā, biedrības biedra un arī Lūdus vīros ir šīs komisijas pārstāvi. Un e, kultūras komisija mums ir ļoti būtiski, to, ka laikā tas ir manu tajā divu jautājumu ziņojumā ietilpst. Bet tagad ir tāds e, mazliet sarežģītāks brīdis, kamēr nav noguruši šī. Tas viens rosinājums, kas nāca darba kārtībā klāt, mans pienākums ir, un tas saucās vienības vadības ievēlēšanas procedūru. Mans pienākums ir pateikt, kāda tā procedūra ir un kā tas ir noticis. Un pēc tam eh, mazliet jautājumu, kāda man būs un debats. Mēģināsim noslēgt šo papildus punktu kādās 15 minūtēs. Un tā mums apmēram sadalās, ka vienam jautājumam vairāk par 15 minūtēm devam to. Ja mums neizdosies 15 minūtēs, tad uzliksim uz beigām to jautājumu jo Ievai arī būs jāsteidzās, lai apmēram zina, kā mums ir viss notiek. Es gribētu tikt pie tā pamatreka, pie tās gada atskaites un nākošā gada darbības, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam paredzējuši. Nu, lūk, un šī sakarībā man jāsaka par šo punktu biedrības vadības ievēlēšanas procedūras. Procedūra ir no 1868. gada statutiem ļoti vienkārša. Biedrība savā pilsapulcē izvēle runas vīri delegāts sapulcs, tātad 36 cilvēkus. Un šie runas vīri delegāts sapulcs ir tā, kas vada biedrības darbu līdz nākošai pilsapulcē. Tātad mums ir divreiz gadā sapulcs, vienreiz rudenī, vienreiz pavasarī. Mēs pagājušajā reizē ieskicējām pavasara datumus, jo rudens mums ir skaidrs. Jau no 92. gada 18. novembrī valsts svētkos mēs atzīmējam valsts svētkos. Tagad tādas tradīcijas uz pavasari nav. Šajā pavasarī mēs 16. martā, tā bija tāda cīņas diena, un viņa ļoti agresīva mums izdevās kaut kad. Mēs neviens nebijām gatavojušies cīnīties tajā dienā, un kur vēl savstarpēji, bet nu tā izdodas uzskatu dēļ. Bet ko lai dara, arī tāda sapulsām. Un tagad eh, paliek nepabeigts jautājums, kas mums būs jāizvien 8. janvarī, padomāsim vēl par to, bet ne šovakar. Tātad nākošā pirmsapulce vai būs 16. martā vai 1. maijā, tad, kad ir satversmes sapulce. Kā mēs strādājam pie satversmes ievērošanas, abi datumi ir labi. Precīzi pa sešiem mēnešiem iznāk tā maija sapulce, bet tā kā mierīgā garā uz 8. to padomāsim. Nu, lūk, un šī runas ir sapulce, kas ir biedrības vadība, ievēl arī izpildu orgānu valdi. Un valde strādā tātad eh, pie telpas sagatavošanas, pie biedru uzņemšanas, Daži domā, ka valde var arī izslēgt biedru. Nu, valde nevienu biedru nevar izslēgt, vai tikai runas bija delegāts sapulces izslēgā. Mēs ar to nekad neesam nodarbojušies un nenodarbosimies. Ja kaut kur jūs dzirdat vai lasat, ka kāda biedra tiek izslēgta no latviešu biedrības, tie ir visklajākie meli. Ja kāds pats izstājās vai kāds citiem dēļ netiekās, tā ir viņa darīšana. Bet nekad, nevienā sapulcē, nekad nekāds lēmums nav bijis, it sevišķi tagad pēc darbības atjaunošanas, ir kāds tikt izslēgts. Lūk, tātad pilsapults, runas vien delegāts sapults un valda. Trīs līmeņi pārvaldīši. Tieši tā kā valstī. Valstī tikai nenāk visi pilsoņi kopā. Bet ievēl tajās vēlēšanās, ka viņi it kā sanāk kopā, ievēl sājumu. Lūk, jūs patreiz atrodaties it kā Latviešu biedrības sājumas sēdē. Un tā tas ir bijis mūžīgi, no 1168. gada, vairāk mūžu gadu un tā mūsu pienākums ir to turpināt. Bet ir izpildāmienas, tā kā valstī tas ir valdība, mums ir valde, un no tā varbūt arī veidojušies no Latviešu biedrības, es sevišķi to aizstāvu šo principu. Valsts elementāls senais runas vīrs un sapratējis tās lietās, Ļoti gari, kad tā veidojās arī valsts. Nu, tas ir tas, kas man bija nepieciešams paskaidrot par procedūru, kā ievēl biedrības vadību. Paldies, ka uzklausījāt, pagar iznāca, bet, nu, žēl, pateicu. <laughs> Katra minūte mums ir dāta. O, nē, tikai 4 minūtes. Normāli, normāli. Normāli, normāli. Jā. Paldies. Vai bija kādi jautājumi par procedūru kaut par uzvaru? Tātad es biju tās cilvēks, kas ir uzmanīju šo punktu. Un tas ir tāpēc, ka eh, <clears throat> mēs ar Ilmāru šo biedrību arī dibinājām. Tā, tas bija mūsu, kā sacīt, jāsaka, gara labojums. Un <clears throat> ļoti patīkami, ka, ka šodien mēs pulcējamies diezgan Eh, kuplās eh, skaitā, jo svarīgākais ir, lai mēs tiešām varētu pieņemt dižus, varenus, jaunus vietus, kas biedrībā lielas kļūdas un kuriem šeit ir iespēja attīstīties un justies kā beidzot latviešiem, kuriem ir sava kopiena un kuri var dzīvot savā latviskajā dzīvesiņā. Un mēs mēģinām tagad izveidot šo organizāciju, un mums, eh, godīgi sakot, tas pagaidām ir gājis ļoti švaki jāatzīstās ir. <clears throat> Un es tagad esmu domājis, kā mēs to visu varētu uzlabot, ar lielu atbildību, jo tā, tā nu bija runāt, ka mēs tev šo, šo, jautājumu, šo, šo organizāciju pacēlām un atjaunojām. <clears throat> un es arī esmu eh, dibinātāju valdes locekle un rakstvede. Un eh, ar šo pašu pienākumu man ir jā, jāatzīst, ka deviņi valdes locekļi pēc statūtiem, ja, un eh, <clears throat> diemžēl šie Vairākums no šiem deviņiem valsts locekļiem pieci būtu, ja, bet mums nav izdevies gada laikā pieņemt 45 biedrus, lai varētu kādu pilsētu uzrīkot. Un šīs divas sapulces, ko Ilmārs ir ļoti varonīgi un skaisti rīkojas, viņas varētu teikt redzīt tikai kā ģenerālu mēģinājumu vienam kārtībam nākošās sapulces procesam, pie kura mums vajadzētu izstrādāt ļoti kārtīgu metodiku lai nebūtu tik gauži bēdīgi, kā tas ir bijis, kad <clears throat> pēdējā 18. novembra pasākumā, kad ir ievēlēts 36 runas vīrs, ir teicis, ka tucis no viņiem ir ievēlējuši, balsojuši tikai paši par sevi, katram ir viens, viens balsojums bijis. Un vispār nav arī tie paši 45 bijuši no, no valdes vairākuma uzņēmumi, kā statūtos ir teikts, ja? Ne pirmajā sapulcē, ne otrajā. Un tāpat tās ir arī tas fakts, kad eh, ļoti priecājos dzirdēt, kad eh, Ilmārs ir izmainījis, ka vairs viņa biedrs neizslēdz, tad bija cilvēki šeit cirkulē tas papīrs, ar kur ir taisījies parakstīt, kas ir uzfilmēts iepriekšējā 3. Mājas apu, 3. Eh, decembra sapulcē, kur Kušners un, un, un Harijs Kronbergs bija paredzēts uz izslēgšanu ar kaut kādiem ragam medību procesiem, kas ir abi ļoti spēcīgi Kusmēs pat ir dibinātājs un Harijs ļoti intelektuāls, spēcīgs cilvēks. Klubs vairāk vārdu. Jā. Un, un eh, šitāds, šitādi gājieni vadībā, protams, ir neapsūtējami, ka tieši cilvēki, kas ir aktīvi, tiek, tiek, tiek eh, izterorizēti ārā, tāpēc, ka viņi ir kā, ir kā vadības konkurenti. Ja? Un, mm, tādā, tāpēc mums vajadzētu tomēr padomāt, mums vajag atrast cilvēku, kas varētu vadībā vadīt šis pasaules, kā, eh, šos pasākumus, kā jau tas ir parādīts eh, tajos statūtos, ka ārkārtīgi liela ir tā slodze uz to vadītāju. Ja? Un vajadzētu būt tādam vadītājam, kurš nav autoritārs un nav agresīvs, un, un lai visi cilvēki justos brīnišķīgi, un, un lai būtu process demokrātisks. Un vēl ir viena lieta, ko es atklāju, pētot statūtus. Šeit es varu jums parādīt 24. gada statūti izdrukāti Latvijas bibliotēkā, ja, oriģināls. Un šeit ir 38. gada statūti. Un tur ir rakstīts, godīgi sakot, ka priekšsēdētāji ievēl uz vienu gadu. Ja? Un nezinu, kāpēc eh, tajos statūtos, ko mēs dabūjām, kas ir kā esot oriģināls, ka tur ir uz trim gadiem ko mums arī vajadzētu padiskutēt, jo tā ir tāda, um, mums ir tāda sanācis, ka tā iznāk tā, tas viss, ka pēc viena cilvēka prāta te viss notiek, un tas nevarētu būt latviešu biedrības kārs. Tāpat tās es gribētu piebilst, ka tie video, ko es veidojos, man ir tas kanāls uh, Free Latvijas, ka Latviešu biedrības mājaslapā visi video, kas tur atrodās, ir manas filmēti, ja? Un es varētu sākt uh, uzstādīt autortiesības un es viņus tagad novākt, tāpēc, ka jūs tik neeleganti izturties pēc mani, ja? bet es, protams, esmu ļoti vīlošs cilvēks, un ļauju viņus publicēt, un lūdzu, lūdzu, izmantojiet, ja? Bet tikai nevar tā agresīvi pret cilvēkiem izturēties un nenovērtēt savu, savu latviešu cilvēku milzīgo ieguldījumu, ko mēs esam darījuši, lai varētu šeit pulcēties demokrātiskā procesā, ja? Mums vajag, mums vajag tādam procesam, kur mēs visi jūtamies, jā, šeit es aiziešu, un šeit ir mana kopija. Un šeit man uzklausīs, un šeit man būs komisija, un tādai jābūt vadībai. Un tāpēc arī es personīgi vēlētos, eh, jo es esmu zinātnis, zinātnieks un, un metodisks, metodika ir vissvarīgākais. Ir jābūt kristāli skaidrai metodei, kā mēs atlasām personāla vadībai. Tāpat tās runas vīri, viņiem ir jābūt divu mēnešu iepriekš jau, ja? jābūt mājaslapā viņu profilam. Gan kāda viņa pagātne, gan kāda viņa eh, kompetence, kādi lojalitātes kontrakts ar latviešu tautu un kāda uh, ir tā pati apņemšanās, ko viņi taisās darīt, kāds ir tā rīcības plāns, jo šobrīd tas bija vienkārši nu, nu, nu, katastrofāli, kā tas notika, ja? pilnīgi, pilnīgi nepieņemā. Tad cilvēki nenāks, profesionāli cilvēki nenāks, ka tas notiek tādā zemā līmenī, ja? un tāpat tās nedrīkst notikt nekāda naidas lūdzināšana pret citām tautām, jo Latviešu biedrības Galvenais uzdevums ir, lai mēs latvieši varētu noteikt lojalitātes kontraktu ar citiem, citām etniskām grupām mūsu Latvijas teritorijā. Un tad, kad mēs noslēgsim lojalitātes kontraktu, viņi pateiks, jā, mēs dzīvojam šajā zemē, mēs esam lojāli mūsu pamatautai latviešiem, tad mums izveidosies Latvijas nācija. Un šo Latvijas nāciju mums ir jāizveido. Tas būtu tas svarīgākais. Nevis, nevis eh, mēs viens otram mums virsū un kauties. Ja? Tāpēc var arī šeit būt beidzot saimnieki, un mums būs sabiedrotie lojāli arī no pārējām etniskām grupām. Ja? Un, un, <clears throat> un tas, arī, tas arī ir tajos statūtos viss pateikts. Ja? Un, un pats, jo pats galvenais šeit arī ir teikts, ka, tā, ka mūsu galvenais uzdevums ir piekopt vietu savstarpējos aktus. Ja? Mums jābūt, jānāk šeit ar, ar, ar vietu ar vienu soli, burtiski lidojot, jāielido šeit un jāapskauj vienam otru, ja, ka mēs beidzot esam kopā, ka mēs beidzot varam kopā strādāt. Ja. Un, un, un, un mums ir metode, metods jāvēl, kā atgūt savas bankas, izveidot, ja, kas mums nodarbs, mums jā, kā atgūt, atgūt mēdījus, kā, at, kā atgūt savu zemi, savus mežus. Ja. Tas ir tas, tas viss, kas ir paredzēts arī tās komisijas Un pats galvenais uzdevums ir veidot tās komisijas, un, un diemžēl patreiz tas centrālais darbs, kā veidot komisijas, arī nav izdevies šogad. Ja? Un es ļoti gribu mudināt mūs. Es esmu arī e, iesniegusi uzņēmumu reģistrā paskaidrojumu, kāpēc mums ir tik, tik e, smagi gājis, jo šeit ir bijušas, bijušas vairākas organizācijas, kas, kas um, veco stratēģiju uzliek mūsu kopcentieniem. Kop, kop ja? Mēs nevaram darīt, kā mēs esam darījuši 25 gadus. Mēs esam pie sasistas silas. Mums ir jādara daudz labāk, lai mūsu bērni atgrieztos no ārzemēm. Lai viņiem šeit būtu milzīgas saimniecības, kur viņi, kur, kur viņi var jau, vairoties un jaunu kaudzi mēs varam audzināt. Ja? Un eh, <clears throat> liels paldies, ka man neviens nepārtrauca. Tas ir ļoti patīkam. Un, eh, <clears throat> bet es vēl gribēju pateikt vienu lietu kad eh, attiecībā par šīm divām sapulcēm, kas ir bijušas, ja, eh, šīs, eh, šie mēģinājumi veidot šīs pilsapulces, ja, tad tur arī notika nomēlošanas kampaņa pret, pret nu nevaram mēs tā strādāt, ja. Mums ir jāmīl vienam otru, mēs nevaram nomēlot viens otru. Tāpat tās tur ievēlēja šos, nu, mēģināja ievēlēt tajā iepriekšējā pavasara sapulcē, tur runas vīrs Mēs kāpēc tu uzlika kaut kādu strīpu, un cilvēki, kam pat bija 12 balsis, balsojuši, neskatoties uz visām kampaņām, netika runas vīros, bet tiem nu bija pēdējā sapulce pat ar vienu balsu, kur paši par sevi balsojuši, nu, tik visi ir ievēlēti, ja? Un nu, tas ir pilnīgi nepieļaujami, ja? Un pēc tam šie cilvēki, pēc tam vēl to priekšsēdētāju, tas, nu, tas neiet krastā galīgi, ja? Un uh, es vienkārši nu, vēlu mums visiem strādāt tagad kopā lai izveidot vienrītīgi labu pilsakūrs un atrast vienas labu vadību, ja, kur metodiski viss, viss, viss ir caurspīdīgi, tāpēc ir ļoti labi filmēt. Ja? Tāpēc, ka tas ir dokumentālais video. Viņš visu patiesību, ar protokolu mums visu laiku piemāna protokoliem. Ar dokumentālo video nevienu nevar piemāna. Ja? Un tā ir vēsture vēsturiski parāda, kā mēs esam te, nu, cīnījušies, lai izglābtu savu, savu kopienu. Ja? Mums tik smagi mums iet, bet, bet, um, bet mēs esam malāči tomēr, ja? mēs cīnāmies un, un, un... Tāda nu, kopiena, nu? Paldies, no nu, laimīgi pabeidzu. Latvieši ir nu. kopiena. Tur daudz tādas lietas, tur ir neuztraucamies. Nevajag atkal uzbrukt. Pamēģināsim arī. Lai arī tāpēc es zinu, ka nerunā. Atļausim, cik tev vēl minūtes laikā? Saki man lūdzu, kuri kaut viena Nedebatējam. vieta, kur varētu cilvēks Nedebatējam. arī šitā viņam neuzbrukt. Nedebatējam. Ja? Lūdzu, pabeidz. Vieni uzbrukt. Cik tev minūtes? Cik tev minūtes? Es varu viņam atbildēt. Es saprotu, kā tu to domā, bet ir redzams principāli. Paldies, tev visiem! Tūlīt sāksies uzbrukums. Es jau nu, nu, tādu situāciju mēs nevaram. Mums ir kaut kāda remonta. Ilmār vai dziesmu nodziedāt, lai visiem ir izvibrējās. Nē, bet visiem ir normāli. Dziesmas, es domāju, ka noslēguma daļa. Nu, te ir tā. Daži jau noturējās, daži nenoturējās. Elementārai kārtībai tomēr jābūt. Tajā vietā, kas saka, mēs esam malači, tiek uh, uz šīm malaču bāzes, vispārējais cilvēku mīlēšanas bāzes tiek totāli mali izplatīti. Kā? Mums? Es tevi pārstāvu. Paldies. Biedrība strādā pēc saviem 1968. gada izveidotiem un 38. gadā apstiprinātiem ir Latvijas tieslietu sabiedrisko lietu ministrijas status. Nekāda cita metodika nav vajadzīga. Nekādi citi, kā padomu laikā un inkvizīcijas uz pieres lapusiem rakstīt, kas ir jāizpildi, kas ir jāuzstāda katra cilvēka šeit. Tādi nav paredzēti. Nevar jau 24. gada statūts un 38. gada statūts. Pēdējie 38. gada un tie ir reģistrēti, un mēs ar pēc tiem strādājam. Ļoti elementāra lieta. Un līdz ko kāds cilvēks uz jebkuru brīdi gribēs kaut ko tur mainīt, tas ir tāpat kā satvērs. Atnāk vienu varu mainīs, atnāk otru varu trešu. Nu, te pat jau pielietoju, nu tiešām. Nu, mums ir skaidrs, visos dokumentos rakstīts latviešu tautu. Mēs no birkļa klājuma, no birkļa sabaluma izdomājam jaunas nosaukums. Protams, ka šeit šādi kvalificētā sapulce daudziem cilvēkiem tas nav pieņemts. Kas attiecas uz pilsapulci, mēs neesam tiesīgi apspriest pilsapulces gaitu, ko pilsapulci darīs. Mūsu tiesības un pienākums ir izpildīt pilsapulces lēmumu. Tos arī mēs darām. Nākošā pilsapulcē varēs skatīties par iepriekšējām pilsapulcēm. Nākošais. Valdē jānodarbojas ar vietu uzņemšanu, bet pilsapulks un runas vīrs sapulks var gan izslēgt dievus, gan uzņēmt. Tas ir tiesīgi. Un pilsapulks ir līdz šim, tas arī manā ziņojumā būs tālāk, ir pāri pa simts biedri ir aktivizējušies pilsapulks sarakstos. Viņi ir iekšā pilsapulks, viņus atzinos par biedriem. Visi kārtībā tādā jomā. Tas pats Nevar jaukt, es jau pagājušajā sapulcē teicu, uz stūrgalvīgi šiem maltīsmiem. Pagājušajā sapulcē vēlēja visus runas bet 16. martā pieņēma lēmumu, ka papildināt runas vīru sastāvu, un tur tad jābūt kvalificētam vairākam. Nevis tad, kad vēl viss, jā, mēs neizvirzījām visus 36, varēja katrs, ko viņš vēlas, ierakstīt klāt, bet tāds ir pilsapulcē tiesības. Šeit martā, kur bija tā svītra un neiet jau kāds no cilvēkiem nu, runas vīrs pulcēs un biedrīs biedri. Nu, ko lai dara? Jo mēs jau nezinājām, cik aktivizēsies vēl tie, kas iepriekš bija runas vīri. Un totāli mēlie teikumā mēs ar Ilmāru dibinājām biedrību. Nu, Ilmārs nekādīgi 1868. gadā nedzīvo. Ja kāds cits ir dzīvojis, ir otro vai trešo citāju, citāju. Nu, atjaunoju. Šitā nav Rīgas jābūt latviešu ļoti precīzi. Šitā ir latviešu biedrība, tā ir jauna juridiska organizācija. Es tev nepārtraucu, mēģinu būt tik mīļi, kā tu teici, ar mīlestību nepārtraucu. Papildini ar mīlestību. Arī ne, to var pēc tam papildināt. Mums ir zināms, mums ir zināms reglaments. Diemžēl notiek tā spēle, kā labs un sieva, kā tu spēlēsi. Mēs vienojamies visi, kas bija dibināšana, ka mēs atjaunojam tos statutus un atjaunojam to darbību. Tas jau bija sen zināms, tikai nebija līdzekļi, lai to izdarītu. Tas jau mums ar valdnēm un kā citiem runas vīriem, viss jau iepriekš darīts. Un tad, kad apsolīja mums kādu personu, ka varēs finansēt visu to biedrības līdzi, tad mēs arī ķērāmies klāt. Protams, ne šis, ne pārējais solījumi netika taisīt, netika izpildīt. Un ja kāds saka, ka eh, ir gājis šlaki. Varbūt, ka kādam cilvēkam gājis šlaki. Tā ir viņa personīga darīšana. Biedrībai viss ir visaugstākā līmenī, jūs redzēt arī runas bija delegāts sapulces, viss notiek tādā pēc statutiem. Un vēl tikai vienīgi pēdējais punkts, kas arī pāris pats uz šī taisnība tika atkal kārtējo reizi malots, un meli nekad nevar tikt pieļaut. Ne bez pamatnīguma, ne citiem likumiem, ne bez vienības starpības tika teikts, ka sākumā izslēdz un līdz nu mācām. Tas pat rakstiski uzrakst. Devītais pants, kur nav runa. Te ir rakstīts, biedrs izstājas no biedrības, un tālāk ir rakstīts, kādēļ viņš izstājas. Un viens no tiem iemesliem, ja viņš nemaksā biedra naudas, tad viņš izstājas. Ja viņš biedra naudas samaksā, ja biedrībai nodarījis kādu zaudējumu, viņš to saklīdzina, Un runas vīru delegāts sapulcens, kaut viņi var uzņēma par lietu. Visi, visi elementi, bet lūk šo 9. statu paragrāfu iztulkot, kāds tas nāk sāk. Nu, nedrīkst būt tādi nari, un kas tiek izplatīts internetā. Bet tātad latviešu biedrības lieta ir latviešu biedrības biedru rokās un darbībā. Un tas nav tā tikai paņēmis no galvas tas vīrs, kaucīt, kas teica, ka runas vīriem ir spēks rokā. Viņš bija pats biedrībā no dibināšanas brīža, Matīs Kalcīta runas vīrs. Viņš zināja to, ko viņš romānos raksta. Tiešām spēks ir. Un spēks ir tik liels, ka viņš ir biedrībā jārespektē. Biedrībā jārespektē tikai divas lietas. Trešo var arī nerespektēt. Tas ir kārtības rūlis. Ja pārkāp kārtības rūlis, šodien mums ir tāds svinīgāks sanāks, to tā neskaita, tad viņš iemaksā to vienu latu, pa pārkāpumu, biedrības labā, ir galvu uzvēršanas labā, un tā būs turpināt. Bet divas lietas, ko nedrīkst pārkāpt. Nedrīkst pārkāpt valsts pamatlikumu. Tur ir latviešu tauta saukt viņu par latviešu kopienu vai kā citādāk. Ne pret vienu sveštautieti mēs nevēršamies. Mēs rakstam skaidru un aizšalas dokumentos, cik šeit ir okupantu, ko viņi nodarījuši un kādas sautēji notiek. Un kā okupanti Rīgas domē pret latviešu vēršanas. Un to mēs seņam esam konstatējuši šeit. Runas vīru delegāts sapulcē tāpēc nav tā, tie ir mani. Kad nāk, katrs runā pieteicis, ko viņš vēlas, tā nav. Iet uz komisiju, dibina komisiju, izstrādā komisiju savus dokumentus un iesniedz, kad tavu dokumentus, kā šeit ir iesniedz, kad citi ir iesnieguši, arī dītutais skaitā, iesniedz gatavu dokumentu no komisijas un tad to izskat. Ja iesniedz viens cilvēks, mēs jau izskatījām pagājušajā divas sapulcēniem. Ja tas dokuments ir absurdists, pēc būtības nav pieņemams pēc biedrības statutiem un pēc viss tā, kas notiek Latvijā, tad vienkārši tādiem dokumentiem nav pašiem. Kas ir? Bet tātad vispirms ir darbs komisija. Ja ir talants kādam nodibināt komisiju, viņš dibina šo komisiju, strādā kopā un tā viņam jānotiek. Šī nav tā vieta, kur nāk ar kādu momentīgu priekšlikumu, ar kādu uzmetumu vai kaut ko tādu šī, vai es cerējumā tas kādreiz ir dzirdēts, tādi, ka bija. Lūk, tās ir tās atbildes, pirms ķeramies pie nākošam punktu. Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? Bija garam, par šo nav, varbūt par citu. Par citu būs, jā. Nu, šī sakarībā pieklātos, es jautāju. Tas būtu attiecībā uz, uz vienu ielu un uz otru ielu. Kādreiz komunistu laikos, kad mēs 88. gadā līdz pat kamēr te nodibinājās tā brīvā padomu Latvija, mēs gājām ar plakātiem bez kādām pieteikšanām un bez kā. Nu, vienīgi mums viņas plēsa kopā pretinieki. Nu, otra teātra daļa. Tāpēc, ka šito tajā laikā bija atļauts, to, tas bija tā nolēmts, cionisti bija nolēmusi, lai taisa trombeli, tātad tā, tā, tā ir Ukraina taisa, un, un stāvēt pretī. Bet tagad, tagad nevar viņiem labu plakātiņu uzlikt, ka balts un pūkains. Viņai rāva ārā, viņu lauza rokas. Jebkurš tagad, kad uzies nelaikā, salauzīs rokas. Un tas ir viss cionistu plāns. Mēs bijām tikai cionistu teātra aktieri, tad tajā laikā mums atļaujums vicināt tos plakāts. Tagad, kad viņi tikuši pie varas, visas žīdu cionistu pederastu banda, eh, Tagad, tagad mūs, mūsu valdība viņiem kalpo, un mums, un mums nav nekāda šitie te, uh, labestība pret šitiem iebrucējiem un uh, e, civilisti pakaut viņiem vajadzīgi. Mums viņi ir jāniecina dien, dienā un pret viņiem jāiet, un, un viņam uz ielas pati jāpasaka, kas viņš tāds ir. Paldies, jautājums, Vidita. Nu, šobrīd mēs nīcinām vairāk paši sevi nekā daudzus citus. Un... Tur ir vēl jautājumi. Jautājums man varētu parādīt skatumos, kur ir parādīts, kad Pilsapulks var pieņemt biedrus. Šeit ir tikai rakstīts, ka valda var pieņemt. To mēs apspriedīsim pilsapulce, bet neapspriedīsim šeit. Tur ir rakstīts konkrēts pāns, ka pilsapulcei ir tiesības izlemt jebkuru jautājumu. Izlasi pat statutus, kurus es tev lācu. Tātad man būtu jānodarbojas šeit statutē. Ja tu gribi, es atvainojos sapulcei, bet šī ir vienīgā reize, kas tev lācīšu statutu. Nevajag jau mierīgi, ka tā mācīja. To jau ir pusotra gada pagājuši, un tur joprojām nezinu lietas. Izlasām Kulipilsnu. Viedru pilsnu. Tas ir 11. par. Un tur stāv rakstīts, ko pilsna tūlis dara. Pirmām kārtām sasaukt viņu valdu. To pilsna tūlis, ja? Ilētā. Es arī, es arī nenoteiktu. Jā, es atradu to punktu, viņš ir pie tā paša 11. paragrāfa. Pilsabals notiek divreiz gadā, pārskats apskatīšanai, komisijas ziņojuma valdes runas vīru priekšlikumu izspriešanai, biedrības priekšnieku runas vīru valdes locekļu vēlēšanai revizijas komisija locekļu vēlēšanai, pierunāks noteikšana apšana. Un tālāk sako, kā arī citu steidzīgu jautājumu izšķiršanai jebkurš steidzīgs jautājums. Un lūdzu vairāk nemalot, un lūdzu vairāk neaprot ar sapulcam muļķīgiem jautājumiem. Tātad jebkurš tiem sapulcam. Steidzīgs. Jā, tas ir steidzīgs. Ja nav biedrībā pietiekoši daudz biedru apcēluši, tad viņi nāk uz pilsapulci, nepildi simtiem dokumentu, jo mums nav kur arī klabāt, un pilsapulcē viņus akceptē no pilsapulces biedrus. Un tas ir pilsapulks tiesības, mums nav tiesības apspriest pilsapulks lietu. Paldies par jautājumu, te ir atbildi lūdzu, kas ir. Um, lūdzu, apsēdies, tās jautājums ir izbeigts. Es neesmu pabeigts. Sēdies. Sēdies divi, tu nezini status noliet, tu status mūsu mājās plats. Es esmu brīvi cilvēks, es neesmu tautas vērts cilvēks. Nevis vērts, bet ir jātur savu darbu kārtību. Disciplīnu. Jo tikko pagājušo sapulce teica, ka Jānis ir līdz cilvēks. Viss, viss. Mēs nu? vienreiz skatījāmies, neskatīsimies visu vakaru to, ko mēs iemācījām. Lūdzu, noliek status. Mums ir jāturpina darba kārtība. Tā ir tā līnija, kas ir uzdevta. Tā ir līnija. Pirmkārt, es viņai kaut ko daru, es vienkārši izbeidzu šo parakstu. Tāda sieviete kārtība jau. Labi, nākošais jautājums ir Dievam. Mēs ja kā pilnīgi atkritu, beigās var es runāt. Jo, jā. Tātad ir jāpabeidz jautājumu uzdem, jautājumu atbildi saņemt. Viss lūdzu apsēdies, man vairāk nav ko te vieliet, ja ir, tad Nē, nu nevar simt jautājumus pēc kārtas. Man jautās, man ir. Man vienkārši tiks tikt palīdz. Jā, jo tas ir citādi. Jā, jā. Vārds jāieskāpināja. Uzklausīsim mierīgi. Esam turpinām darba kārtību. Uzklausām Dievs kalnu. Draugi, cienījamie! nomierināmies, savstarpēji nesarunājamies. Ja manā līdzā sarkanā skatīts, nenozīmē, ka mēs ar dažu latus priekšā dzērējām. Nožēlojami. Jā, lūdzu, paldies. Lūdzu. Tātad vārds tālāk ir ievais kambalē. Kā mēs jau noskaidrojām, latvieši ir radoši un temperamenti cilvēki. <laughs> Un sāksim ar to vienmēr paturēsim to prātā. Un visi mēs gribam būt vīrēri. Mēs kāpēc un tāpēc, tik līdz nav tā baigi, no tieši tā kā tu domā, mēs nevaram vienoties. Ja? Paturēsim to prātā, ka tā ir mūsu liela problēma. Bet, um, Dikti, tu zini, varbūt, varbūt pārējie zina, ka man principā ir liels pacietības mērs, bet es tomēr gribētu mazliet tomēr izteikties. Um, es esmu pamanījusi, ka tev nesprāts nodarboties nemitīvi ar intrigām, absurdo teoriju propagānu, neizpratni par situāciju vai tīšprātīgu ļaunprātību. Tu izmanto video ļoti neadekvātos un manipulatīvos nolūkos. Eh, nemitīgi eh, vērs melīgus eh, apgalvojumus pret vadības stilu, tā ka tiešām cilvēks, kurš naktī raksta šos dokumentus, Eh, strādā, un eh, viņa pacietības mērs arī, laikam, viņš tomēr nav ne mutāns, vēl ne eh, kaut kāda robotizēta būtne, bet tikai cilvēks, latvietis. Nu, Jā, un vienu, kas attiec 16. martu un uz visiem šīm lietām, tu aizskrēji no mums E, pazudi uz vairāk kā pusgadu, un e, es nezinu par kādu stilu un metodēm un pārējo tu vairs spriest, jo tu nenāc. Vienu dienu pirms 16. marta tu man pakti zvanīji un lūdzi sagatavot runu. Es viņu sagatavoju, pateicu, man ievēlēju, pēc trim dienām tu mums aiz muguras visiem sarīkoji savu sapulci pie sevis mājās, un pasludināja 16. marta sapulces par nelikumību. Šobrīd arī 18. novembra uh, sapulces pasludina par nelikumību, nelikumību, un tu nemitīgi turpini patiešām melot. Un uh, mans pienākums ir vienkārši darīt zinām pārējiem to, un, un vai nu lūk tevi apdomāties un neārdīt visu, jo tu stāst par, par uh, abstrakto, vispār uh, aptverošo mīlestību, nediferencēto ar okupantiem un pārējiem, mēs neesam kopiena, un lojali, nezinu, kāds tev ir lojali, lojalitātes kontrakts ar latviešu tautu, bet izskatās, ka te kaut kas nav kārtībā, jo Jurim vismaz ir 20 cilvēki atrakstījuši vēstules par to, ka viņi nenāks Latvijas, Latviešu biedrību, kamēr tur būs divi rietumi jo viņiem nav pieņemams nemitīgā šķeltniecība zem vārdiem medus medus, bet medus medus no atkārtošanas mutē saldāk nepaliek. Un tādēļ vai nu mēs strādājam, vai to visā uzsver, ka tu esi zinātniec, lūdzu dibini savu Baltijas jūras ekoloģijas biedrību, tu jau esi kāds septiņas nodibinājis un fondus, Viņi visi kaut kā dīvaini funkcionē un nav sasnieguši nekādu rezultātu, tikai šķeļ latviešus. Un cik ilgi tā nāja, viņi turpināsies? Es vienkārši konstatēju, zinu, mana attieksme pret tevi ir pati labākā. Varbūt pietiks šo nāju. Tā nav nāju, tā ir atbilde tavām, taviem murgiem. Tiešām, es pirmo reizi pateikšu, tā ir atbilde taviem murgiem. Un lūdzu filmēt. Tu nedzīvo Latvijā, tu dzīvo kaut kur. Mans piedāvājums ir tikai, eh, cik vien. Pagaidām nav diskurss, kā mēs tevi noklausījāmies, deputātiem jau noklausās. Tādēļ lūdzu ierosim, filmē savā guļam istabā, vānas istabā, toaletē vai zoodārzā. Bet ne te, kur mēs apspriežam mūsu tādē patiešām vitāls. Mēs jau esam uz izdzīvošanas galējās robežas. Varbūt mēs vēl kaut ko varam glābt. Bet šādi es neredzu vienkārši vajadzību Ja mēs tev lūdzam nefilmē, tu pagriez kameru pret mani, pret citiem, un tad tu jautā, ievai, tu jau pajautāji, vai viņi grib, lai viņi filmē, man tu nepajautāji. Tas ir viss. Liels paldies! Liels paldies! nevarēšu pieteikties vairāk sapulcēs, jums būs miers, jūs varēsiet turpināt darīt visu kā parasti, ja? Un es vairāk nepalīdzēšu jums savā pasākumā, ja? Bet, bet, bet eh, es turpināšu eh, mājaslapā labie.lv izstrādāt metodiku, ja, kā varētu atlasīt kār, kārtīgus, eh, cilvē, kārtīgus personāla atlases metodikas komisiju, ja, un, un, un es jūs ietraucēšu šeit, šajā slepenajā organizācijā, kur nedrīkst filmēt, ja, Un, un es to darīšu pat atbaldu vienkārši. Bet es joprojām strādāšu Latviešu biedrībā, jā, un, un, un, un, un sakārtu šo metodiku un piedāvāšu jums, ja jums viņa nepatiks, jūs viņu ne, ne, nelietosiet, protams, jā. Bet eh, tieši tāpēc, ka es esmu veltījusi, es esmu atgriezusies, atdevu sirdi un dēzeltieku kādus, jā, mums. Jā, paldies. Jā, paldies. Un, un, un tas, ka šeit cilvēki neprot to novērtēt, Tas ir tiešām traģiski. Ja? Un tas, ka jūs visu laiku atdodat eh, vāru cilvēkiem, kuriem ir sagrāvuši visas iespējas, iepriekšējās organizācijas, un ļaujat viņiem atkal šo tagad eh, ar, ar naidu runām piepildīt, tas ir tiešām bēdīgi. Bet šajos statūtos ir rakstīts, ja? ka latviešu biedrības biedrus, kurus, kurus pieņem, viņiem ir jābūt uz dēļa pirms tam, nevis kaut kādā pilsētpulcē uzreiz pēkšņi svešas cilvēki saskrien un viņus uzreiz visus ievēl un viņi pilnīgi iztaisa apvērsumu. Tāpēc mums visi nodod visu laiku. Katrā pilsētpulcē atnāk čekisti atmaksāti un visu nodot, ko mēs uzceļam. Un tas tā notiek nepārtraukti. No kļūdām jāmāk. Mums ir jāpieņem biedri iepriekš. Mums ir jāzina, kas viņi ir, ja, ja viņi balso par mūsu vadību. Un es izstrādāšu šo metodiku un, un dāsnību uz uh, sūtīšu, ja? Un um, de facto jūs varat darīt uz uzņēmumu reģistru, ja? Un uzņēmumu reģistrs domā tieši tāpat kā es, un joprojām valde nav tā, kura te sēž priekšā un, un, un, un sabojā vēl vienu projektu, ja? Un, un... Latviešu tautu nosaucu projektu. Latvijas valsts. nu, no šitādiem naidīgiem teicieniem. Nu, bet absurds, ko tu runā, draugs, mīļais. Braucēt. Tā nedzīvo Latvijā, tu dzīvo Absolūti. Es dzīvo Latvijā, un man ir, man ir latviska viensēta. Un viņā ir reģistrēta šī biedrība. Ja? Un es pierunāju drūli atjaunot šo pasākumu. Ja? Mm. Es viņu divus gadus lūdzu, lai viņš atjauno Latvijas biedrību. Tāpēc, ka es zinu, man ir metodika, kā sakārtot. Bet līdz ar to, ka, ka jūs cilvēki joprojām darat visas tās pašas vecās kļūdas, kādas jūs esat vienmēr darījuši, ja? Tad šitā jūs tiešām būs tikai sekta, kurā pilnīgi veci cilvēki tikai varēs uzsākt. Ļoti labi zinu.